Un, dos, tres i... fort del món se'ns ha posat a plorar. L'home més fort del món se'ns ha posat a plorar maig li ha preguntat què coi t'ha passat i l'home més fort del món se'ns ha tornat a posar a plorar, plorar, plorar. Ell que arrastra un camió que vol que cotxes, que xica pedres que mai ningú podrà aixecar però que mai ningú podrà aixecar i ara l'home més fort del món ens ha posat a plorar. cames més valentes, els braços més forts, però no havia entrenat el cor quan no havia entrenat el cor, quan no havia entrenat el cor. I ara l'home més fort del món se'ns ha posat a plorar. L'home més fort del món se'ns ha posat a plorar. El metge li ha preguntat què cull t'ha passat. I l'home més fort del món se'ns ha tornat a posar a plorar. finestra un camió que que cotxes, que aixeca pedres que mai ningú podrà aixecar. Però que mai ningú podrà aixecar. Què li deu haver passat, pobret? Resulta que ha sentit a la filla de la veïna que estava plorant i quan ha mirat per la finestra hi havia uns homes vestits d'acció humana que l'estaven desnonant no ha pogut aixecar i se'ns ha posat a plorar. Resulta que ell també és policia i s'estima la veïna.